dito, kuya. Pagplastar na. No, ate. Naman sa ate. Naku, ate. Iklog. <laughs> iklog. Ito ba? Ito na to itlog? Bakon. <laughs> Bakon. Niya, saan na pag nabuak na? Ano? <laughs> Kauna na na yun. or recite na lang eh. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, L, F, Q, R, S, G, U, V, W, X, <laughs> Ay, sa sunod. X. Sunod. O, tu, tu, tu, tu, Oh, like, laro, laro. Ikaw, bilang to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20. ABCD, kaya wala niyo na kumpleto. A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, L, L, e, M N Z. Paru-paru G. Tahu Paru-paru G. Papa paru-paru G. <laughs> elephant tutu na po. Oh, elephant. Elephant. Didi. Oh, kay iti na pod. Alpakok. Alpakukat. Ah, ah, alpakukat. Ambak na yun. oh. Ah. Takay niyo. Eh, ate. Jumping. Ingat. Oh, ah, pag-hi din sila. pag high Pag-hi lang. Kuya Club! Yahe! Na hi! Hi! Ingna like sa ako ah. Like sa ako ah. Tapos pag-subscribe! Na-Quaid official! Kikisan! Na-Quaid official! Na-Quaid official! Yay! Meta na